waaw mais loolu aadaa koy def aadaa koy def waaw man am na ci ñu ma mere ba léegi ndax buñ ma ko tàggu man leen bu leen ko def rek ñu mere ma mais dama xamul mer mi fu muy tegu ndax dama leen dul tal waaw yàlla xam na ko booy mere mereel ki la tal waaye ki nga xam ne moom talu la boo ko meree da nga caa der sa bopp rek wala yàlla xam na ko léeg-léeg ñu ni ma diw mere na la ma ne ah kañ la ñëw man defe woon naa ma nga bitim réew yàlla xam na ko waaw dafa am lu nit di tal ak lu mu dul tal wallaay ndeysaan mu mel ni kon Cheikh El Hadj Omar nee na ñetti réew ñetti réew la wax ñetti réew ragal naa aada lekk seen diine ba mu jeex takk réew mu ñuy wax Sénégal réew mu ñuy wax Guinée ak réew bu ñuy wax Soudan muy Mali waaw te loolu feeñ na loolu feeñ na feeñ na bu benn sikk nekku ci ah naka ci pexe bu ci pexe amul loo ci man man loo ci dara man loo ci dara moom li nga mënul dara mënuloo ci dara waaw dangay bàyyi noonu rek ndax it doo yàlla il ne faut pas être plus royaliste que le roi dëgg-dëgg ndegam yàllaa ko nangu kay te moom loolu neex na ko te moom xare rekk la bëgg waaw xare rekk a ko neex moo tax boo defee ni rekk benn mag la bu tëdd ci pilyaanam ŋàbb yetam di koŋ-koŋal xamuloo ko waaw nous avons affaire à des milliards et des milliards de systèmes waaw bu ci gën a yéeme sa morom nga ni bii la te moom tekkiwul ci moom dara du tus espace yeeg espace intermédiaire yeeg ce qui se passe à à à l'univers invisible loolu kenn daf ko mën a xam ah la fa nekk ci ay serviteur ki service loolu kenn dafa xam tey sa dàll bi boo doxoon fi dëkk benn sànqaleñ mu dee léegi di nga gis espace intermédiaire yëpp joxante ko ñu ni parce que sànqaleñ sàngam émettre tul émettre tul seetal loolu